segala sesuatu yang berkaitan dengan sains adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Banyak sekali ilmuwan di luar sana yang berhasil menciptakan suatu hal baru, baik itu hal kecil maupun besar. Seperti penemuan beberapa pekan lalu, makhluk fiktif dari mitologi Yunani yang digambarkan sebagai campuran dari berbagai makhluk hidup berbeda telah berhasil dikembangkan. Makhluk ini adalah campuran dari sel punca manusia dan embrio pada binatang babi. Percobaan yang diketuai oleh Profesor Juan Carlos dari Institut South California, Amerika ini membutuhkan proses yang sangat panjang, bahkan sampai saat ini pun masih belum mencapai kesempurnaan. Ini adalah pertama kalinya sel-sel manusia diperhatikan tumbuh dalam embrio seekor binatang. Meskipun hal ini telah disegani oleh beberapa pihak, namun sebenarnya tujuan dari percobaan ini tidak seburuk yang kita kira. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang bermanfaat dari percobaan tersebut. Mereka berkata, ke depan mungkin saja dapat dipakai untuk menumbuhkan organ manusia, seperti jantung, hati, dan ginjal. Organ tersebut lalu dapat dipakai untuk kebutuhan pendonoran. Namun yang pasti bukan sesuatu yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Dikabarkan sejauh ini embrio yang berkembang hanya memiliki 0,001% materi genetik dari manusia. Meskipun belum mencapai satu persen pun, kenyataan yang terjadi dari percobaan ini sudah dapat bermanfaat. Yaitu untuk uji tes obat-obatan, bahkan beberapa penyakit-penyakit ringan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe channel kami. Selama ini kami masih menunggu pertanyaan unik dari kalian semua. Dan seperti biasa, Yayu dari Ematsu and arigato gozaimasu.